Damen und Herren, ich möchte Sie willkommen heißen zur heutigen Little Cat Show. Staring? Little Cat. Wer sonst? <laughs> Okay. Skit. Zimmer, es ist dunkel Seit Tagen, was soll ich sagen? 24-7 Grasen, FL starten Was für Schatten, ich brauch nur ein Beat Scheiß auf Schlafen, stundenlang Dieselbe 808, it's getting late Doch für mich ist das okay 4 Uhr nachts, Time Fleiß, so wie Drake Acker, Acker, fuck off days Ich bin auf Blaze Erzähl mir nichts von Haze, Ebbe Flut Hast du selber dicker Safe Air Force an Steppe Richtung Space, Low Top ID, Low Cats on the way. Babe, sei nicht eifersüchtig, dein Fleisch. Mich macht mein eifersüchtig, kein Scheiß. Ich mach den Shit hier gründlich, kein Scheiß. Und liefer pünktlich ab, denn die Zeit fliegt. Time flies, time flies. Acker, Acker. ein Abo da und so ein Scheiß. Ich hoffe, Sie kommen gut nach Hause und genießen Sie die restliche Show.